Bienvenido a mi mundo, bienvenido a mi tierra Donde yo nací, crecí y ahora esta es mi era Bienvenido a mi mundo, bienvenido a mi tierra Donde yo nací, crecí y ahora esta es mi era Como un niño yo crecí con ganas de progresar Inculcado por mis padres, dedicado a estudiar Para no ser un don nadie y tener que trabajar Como todos en este mundo tuve que sacrificar hambre, sin dinero, sin poder disfrutar En el camino fui conociendo a los panas sin importar Sin saber que son amigos o solo me querían robar Mi intención era ilógica, solo quería ser popular Caminando por ahí, a par y a parrandear Pasaron varios meses, me empezaba a gustar Por otro lado, en mi mente me empezaba a asustar Mi conciencia dijo que todo estaba mal El estudio ya estaba a punto de fracasar Llegando a casa me acusaban de robar mis padres tuvieron a mí que castigar Con amor y cariño tuvieron que aconsejar Por mis errores eso nunca lo voy a lograr Me puse triste poniendo a llorar Porque solo a mí me tuvo que pasar Me di cuenta de mis actos, me puse a meditar Corrigiendo desde cero, tuve que empezar Solo con panas que supieron apoyar Dedicado al estudio para poder culminar Mi puntuación baja Empezaba a cambiar poco a poco la confianza Pude tomar, me inspiro de la vida a improvisar de mis actos y errores Me pongo a cantar, si te gusta algo de pecho Tienes que intentar, siempre sé tú mismo que puedes lograr Así es, que puedes lograr Si tienes una meta, tienes que cumplir Si te caíste, tienes que levantar Bienvenido a mi mundo, bienvenido a mi tierra donde yo nací, crecí y ahora esta es mi era. Bienvenido a mi mundo, bienvenido a mi tierra donde yo nací, crecí y ahora esta es mi era. Bienvenido a mi mundo, bienvenido a mi tierra donde yo nací, crecí y ahora esta es mi era. Bienvenido a mi mundo, bienvenido a mi tierra donde yo nací, crecí y ahora esta es mi era. soy yo, soy yo, sigo siendo. HR, hablando realidades, dando creo.